ассалаумағалейкум армысыздар құрметті қазақ елі қазақ kz ютуб арнасынан бірнеше мәрте жарияланған жалған дипломды әшкерелегені үшін жазаға тартылған белгілі зерттеуші журналист ләззат асанова жайлы бейнежазбаларды ютуб арнаның бұғатталуына байланысты қайталап жариялаған болатынбыз осы бір жалған диплом оқиғасы бұдан бірнеше жылдар бұрын басталып әлі де ұшы қиыры жоқ созылып жатқан дау болды естеріңізге сала кетейік түркістан облысы төле ауданының білім бөлімінің басшысының бір емес үш бірдей дипломы жалған болып әшкереленген болатын алайда қылмыскер басшы әлі де сол қызметте отыр себебін үлкен әріппен сыбайлас жемқорлық деп атаймыз негіз бар дәлел де жоқ емес жалпы тендер дегеннің не екенін білетін боларсыздар өзі сотталып жатып тендер төрайымы болу негізі батылдық па қалай әлде ұяттан жұрдай бет қалың ба заң қайда 2019-2020 жылдары аманова розаға қатысты қылмыстық іс қозғалып сот процесі өтіп жатқан уақытта бір жағынан сол аманованың өзі тендер жариялап өзі комиссия төрайымы болады тендерді сол аймақтың азаматы жорабеков нұркен боранбайұлы ұтып алады Нұркен Төлеби аудандық сотының судьясы Жорабеков Нұрмахан Әлмаханұлының туған ағасы Жорабеков Боранбай Әлмаханұлының баласы болса керек. Бұл не деген сәйкестік? Судья Жорабеков Нұрмаханның сот шешімін Амановаға оңтайлетіп шығарғаны енді түсінікті шығар. Міне, осылайша сотта жеңіп, Аманова Роза жалған дипломмен барша Төлеби ауданын жайлап төстеп отыр. Сотқа да, облыс басшылығына да бағынар емес. құрметті ағайындар ендігі айтатын әңгіменің мазмұны басқаша болмақ осы видеоны толық көріп барынша таратуға атсалысыңыздар сонымен келесі айтатыным түркістан облысы төле би білім бөлімін үш жалған дипломмен басқарып отырған аманова розаның келесі құйтырқы әрекеттері жайлы болмақ қазіргі таңда барша орта мектеп басшыларының орынбасарлары категорияға құжат тапсырған бір екі категорияға құжаттарды облыстық департаментке тапсырады екен ал үш категорияға білім бөлімі өздері қабылдап шешім шығара алады үш категорияға қырық шақты аудан мектептерінің орынбасарлары құжат тапсырған сол орынбасарларға құжаттарды тексеруде нәтижелі өту үшін елу мың теңгеден жинап бересіңдер деп тапсырма береді ал бермесеңдер құжаттарың өтпейді деп ашық түрде айтады ал білім бөліміне тексеру келеді деген дыбысты естіген білім бөлімінің басшысы леңгір қалалық аурухана басшысымен келісіп коронавирус болдым деп жұқпалы аурулар ауруханасына жатып алады іші піспасы үшін қасына білім бөлімінің бір қызметкерін алып жатыр екен бір қызығы олар күнімен ауруханада науқас болып кешке үйлеріне қайтады білім бөлімін карантинге жауып қойды енді мектептердің орынбасарлары қолдарына елу мың теңгеден бөлек жеміс жидегін алып ауруханаға барып науқастың жағдайын сұрайдымыз ол жанашырларды аталған аурухана дәлізінде әлгі науқас басшы яғни аманованың күйеуі аманов азамат күтіп алады екен жалған дипломмен басшылық етіп заңды белшесінен басып отырған қылмыскердің танымалдылығы соншалық тіпті қазақстан ұлттық арнасында ашық алаң бағдарламасында айтты шымкент облысында оңтүстік қазақстан облысында төле ауданында білім бөлімінің басшысы э, дипломы э, не дейді өтірік диплом деген ақпарат жүр жаңа қоғамдық ұйымдардың бәрі мен хабарласып жатыр соны айтып жатыр осы жерде айтыңызшы деп жатыр сол мәселе туралы міне аттестация деп жатсыздар а сол білім басқармасы білім бөлімінің бастықтары сондай болып тұрса олар қалай мұғалімдерден э, аттестация ала алады сол туралы айтыңызшы сол сұрақты мен де айтқым келеді иә. қалай ол бүгінгі күні білім бөлімін басқарып жүрмін деп айтып отыр соны білесіздер ма сол ақпаратты білесіз ба мына шымкенттегі жағдайды нақты халық шулап жатыр ақпараттық жүйеде ол ақпаратты біз білеміз бірақ бүгінгі күні білім және ғылым министрлігі ешқай бір білім бөлімінің басшысын тағайындамайды бүгінгі күні міне сондықтан осы жерден құзыреттілікті қарау керек құрылымда проблема бар мысалға э, білім және ғылым министрлігінің құзыретінде әкімдер жауап береді сондықтан министрдің жаңа айтып отырмыз ғой министрдің мынау жергілікті жерде былай айтқан кезде әлі жетпейді сондықтан бұл бұл мәселе шешілу керек айтқандай аманова розаның жолдасы да жай адам емес әлеуметтік желілерде көптеген фейк аккаунттар ашып өшпенділікпен жұрттың назарын аударуда басараздық басқа әңгіме қылмыстың аты қылмыс шындықтың арты бір тұтам өмір кезек деген қазақ атамыз бүгін аманова жеңгенімен ертең жеңілері сөзсіз қашып пысып жауаптан қашқанына қарағанда ол бір тықырға таянды қылмыстың өтеуі жаза құрметті ағайындар келесі эфирде осы қылмыскерлердің ұсталып жазаға тартылуын көрсетеміз сол видеоларды өткізіп алмас үшін арнамызға тіркеліп лайк жүрекшені лайықты басып қоңыраушаны соғуды ұмытпаңыздар жаңадан шыққан видеолар хабарламамен шығып отырады бізбен бірге болыңыздар келесі эфирде жолыққанша аман сау болыңыздар